जिंदगी में कभी तीन चीजें मत करना दोस्तों घर वालों की मर्जी से शादी अपने पसंद की शादी और शादी <laughs>